Et bonne année les jeux abonnés, bienvenue dans cette vidéo, il est minuit et une seconde et je vous souhaite déjà la bonne année. Donc euh, je sais que vous serez certainement autour d'une coupe de champagne en train de faire la bise à tous les tatis Daniel, tout ce que vous voulez, tous les tontons, les tatas, la famille, etc. En tout cas, je voulais juste vous souhaiter une excellente année. grosse joie à moi, mais malheureusement elle est déjà au travail. Euh, on voulait vraiment vous remercier, je voulais vraiment vous remercier également euh, pour euh, ben, tout votre suivi, etc. La chaîne n'a pas encore 5 mois, elle aura 5 mois que dans 2 semaines, et on est déjà à 400 et quelques abonnés, c'est juste incroyable. Pareil sur Instagram, j'ai mon petit papier anti-sèche, on est à presque 200 abonnés, c'est vraiment un truc de dingue. Euh, il y a eu beaucoup de, choses réalisées, 80 vidéos donc euh, en moins de, moins de 5 mois, avec le calendrier de l'avant forcément ça aide, mais c'est assez impressionnant. Euh, et j'ai comptabilisé, ça fait donc 87 074 minutes de vidéos regardées par vous, donc c'est juste absolument incroyable parce que ça fait à peu près 60 jours de, si on devait regarder toutes les vidéos d'affilée, le temps de visionnage en fait de tout ce que vous avez regardé. C'est énorme <laughs> Sinon, donc, ben, l'année se termine euh, plutôt, plutôt bien. Donc voilà, on a, fait euh, le tirage au sort de Noël, le jeu de Noël, le tirage au sort surprise, etc. On a fait pas mal de tirage au sort. Il y en aura d'autres. Donc euh, ben, pour 2018, voilà, on en prévoit pas mal. Déjà celui des 500 abonnés qui devrait arriver, je l'espère, prochainement. Ça se prépare, le cadeau est énorme et ça va être juste énorme. Voilà, ça fait beaucoup de fois énorme, mais ça me plaît. <laughs> On finit également l'année avec la création de la page Patreon, donc je vous mets le, lien ici, donc euh, j'ai vu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déjà allés voir. Euh, c'est ni plus ni moins qu'une euh, plateforme de support, etc. Donc je vous laisse aller voir, parce qu'il y a une petite vidéo de présentation que je vous ai faite, n'hésitez pas à aller faire un tour. Sinon, 2018 s'annonce avec beaucoup d'autres projets, en fait de gros projets, donc d'une part le voyage pour le Giga à Cincinnati dans l'Ohio, euh, il y a d'autres, euh, le giga, le méga pardon, euh, du Nord aussi où je serai normalement présent. On se retrouvera également à Annecy en juin, à Évreux pour ceux qui seront là donc dans une petite semaine et demie. Voilà, le 10, j'ai créé un event à Évreux le 10, donc n'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin. Et plein d'autres projets, on continue les vidéos, on continue les tutoriels, on continue, il y aura d'autres nouveaux formats donc des nouveaux formats de vidéos avec des guests, des rencontres, etc., des voyages, euh, voilà. Bref, pas mal de petites nouveautés. Le retour des vidéos Périscope. Euh, je sais que ça fait un petit mois à peu près, je crois un mois, un mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo Périscope. On m'a beaucoup demandé, j'ai eu beaucoup de fois le message euh, « c'est quand que nous on fait les petites vidéos instantanées, etc. » Ça reprend. Voilà, j'avais pas eu beaucoup de temps entre le calendrier d'avant, etc. Ce mois-ci, le mois de décembre, c'était un peu compliqué. Et je reprends normalement début janvier, donc bah, à partir de maintenant. <laughs> y a également, je travaille sur un projet secret qui sortira, si tout va bien, euh, courant de l'été prochain. Voilà, mais ça j'aurai le temps de vous en dire un peu plus euh, au fur et à mesure, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, ça, plus ça, plus ça, plus ça, euh, faut... je ne peux pas y avancer beaucoup tous les jours. Donc bref, pas mal de, gros projets pour 2018, de gros et de petits, mais surtout plein de geocaching, plein d'aventures. Et puis voilà, et je vous souhaite vraiment tout ce qu'il faut, de, la joie, de la santé, plein de caches, plein de mystéries résolus, plein de multicaches trouvés plein de hard cache découvertes, enfin bref, du bon géocaching, éclatez-vous, et je vous dis euh, ben, peut-être à bientôt dans des events ou euh, à tout de suite sur la chaîne. Géoamitié les amis, et je vous dis encore une fois bonne année. Ciao